burger ya. orang gue yang tapi tapi kasar no kulit gua halusan mana? Kulit kulit lu halus anjir. Ini pasti malam pikiran. Jangan anjir. Alasan kulit jeta ya. Geofrey Marvin Wijaya. Kamu belum juga GG. Karena namanya oh, ah, Geofrey. Berarti namanya namanya Frey Frey. Iya, makanya Frey. Baru. Iya. Baru Tinggalan apa? Yo, gue abis, abis turun dari kereta, kereta 7 jam. Ternyata hujan di Harbin tuh seperti ini ya. Lihat tuh, indah. 呃，然后还有就是说我们要分胸塔啊，这样，然后 Gua baru nyampe hotel, makanannya enak. Iya. Sendok sama garpu disatuin. Ada ada cermin, ada teh, ada kaos, ada pintu. Ya, pintunya ada gagangnya. Ini toilet kita. Ini sepatu gua, wani loh. Ini temen-temen gua. Siapa lu? Kita bisa ngintip orang lagi mandi. Gak masuk. masuk dulu tuh. Ya. Ya, Trip GG. 一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一主一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一个，一 banyak lagi lagi. Gua nama paling belakang, PC. Naik lembak. Ayo. Udah nih gue tadi eh ide ide udah tunggu tunggu tunggu tunggu ya Masuk, masuk, masuk. 哈 <laughs> 哈 Yo jadi sekarang kita udah di Rusia. Rusia. Uh, di perbatasan Rusia. Hey. Iya. Tapi ini masih di Cina. Iya. Hey he. Di sini ada lukisan. Gue yang buat semuanya. Terus lihat nih, kamar gua nomor 503 tepat banget sama exit. Keren banget. Oi, kunci. Makan satu. dikasih SMS eh, MTS welcome you in Rusia padahal kita belum nyampe Rusia sebenarnya ini masih perbatasan doang sebenarnya masih di Cina oh, iya, halo halo halo iya makanya nggak mau kartu lagi bawa mana orangnya di ya ya wah serius nih <laughs> serius serius serius serius.